तेरी दुनिया मुझ पे गुना है दिल चाहत इसकी गवाह है मेरी दुनिया तेरी पना है यही इश्क ने मुझसे कहा है कुछ मुझ में तू तो ऐसे बसा है कोई मुझ में न मेरी जगह है कुछ देखो तो तू दिखता है मेरी आंखों में तेरी निगाह है hard to good. दिल सरता है तेरे ख्यालों से दिल सवरता है तेरे ख्यालों से पागलों सा तेरा जिक्र करता हुआ मेरे चैन सुखू तेरी राह तू रुकी खाबगा है तुझसे बिछड़ के तुझे देखते देखते ही